Said tuh nggak boleh keluyuran. Ya ya nggak boleh kok main sama dia. Juga iya, iya, ya, dia gue main aku sini. Minta duit kan tadi udah sarap udah dikasih duit kemana duitnya tadi? Buat beli apa lagi? Pakai maskerin, nggak kena corona. Mana maskernya tadi kan udah Oh, oh tadi udah ya, dikasih yang baru di rumah kok. Emang ada. Kayak mana? gitu polos. Kayak gini. Ah, enggak? nggak usah beli lagi Pak boleh lu dagang di rumah udah dikasih yang baru dia nggak beli lagi dia punya kok ya, dia tuh udah dikasih baru tadi di rumah satu bungkus kenapa nih abu-abu nggak usah ngambil uh, ini pening aku jangan di rumah lu udah tak bungkusin tadi satu hmm. Hmm. biru tuh ada yang mana yang sayang tadi masih utuh kan kita keluar apa kamu mana ketebelan nanti kamu panas ini aja nanti kalian nggak ada gambar apa dari iya, baru mau kemana sekarang semua tabu よかった。 Thank you.